Thank you.

May play mo yung gitara ko. It's you? Ikaw na. Ikaw na. sige. di malas! Sige pa! Sige, sige, sige! Oh, <laughs> Pagkabila ko tatlo ko! Sa